Znači, ima ljudi moji. I plus muđu ovdje. Znači, danas idemo djeta Sandra, znači šumati brve. Znači, znači sad idemo Offroad road varijante, znači mati. Idemo, Gaz, gaz, gaz, gaz raz, raz, raz, raz, Idemo, ah, ah. ah, idemo. Da nećemo to. Jebe nam se auto šup. Rācinās no, ar to, ka viņš tiepat matīja. Nā, malīgi, tas jau varētu nīdīju zīdēm ir pat vēl. Mai malīgi tā. O, tikās! Rati! Nā, mamma, es ir dzēļpā. Ei, tā, ka tu mums arī spadīja. Štā nā? Tā jau ir kūtās šeit. Отримати. Отриматися. Понабати бомби одна. Ага, все 300, ага. Прямо сейчас. Давай побачим, як бомбиться. Так. Хто то? И сейчас я розповіла новий. Спавнує хіцле бум. Бомб. da bi tu eksplodirao, znači ja ću onda eksplodirati. To bude tu eksplodiralo, znači onda ću ja eksplodirati. Hajde pa vi policija se matite u piznu matene. Vi uvijek dođete, je. Vidi ovo, kaj se ja sad zabao, majke. Vinljivana, fanelivana. Sjećaš ti sve ti na, na tarćama. Idemo dole u sela, he. Idemo u Pripčkovce. štetnica, idemo dore, idemo u selo, ciljanski paradajz. Prati me policija, hoće da me, hoće da mi probuše gum. Ajde gas, gas brat, gas. Sad ću mora ovdje zaznat malo. Ovako da ga malo. Op, op, op, op. Ja sam ga zaznao malo, ne? sam da ništa sad, jesam. Uj, jao, mama mia, pizzerija.

Tu se da primijetiti. Jo! U majko moja. Uh, ali se raznese se ko bomba neka. Idemo vamo, ajmo vamo malo. Ajmo spretnica tu. Idemo se gore pravo. Idemo kočnica malo. Op, op, op, op, op. Ne, ne, ne, ne. Sekundar, ja sam dole pao.

idemo još malo za ići neki offroad baciti jebim neki znači sad off offroad i uzmi dune nemoj neki srani kamion uzmi nego uzmi ovaj kamion i sad će te biti kao moja brać moja idemo raz raz raz raz raz ne tamo Выбора, блин. Лю, лю, тут.